Yo. Oye, como dice nigga. Pa, pa, pa, pa. Yo le sigo metiendo, pero con respeto. Saludo pa' los blancos, saludo pa' los negros. Yo le sigo metiendo, pero con respeto. Saludo pa' los blancos, saludo pa' los negros. No soy Tú y yo no somos pana porque tú eres un Pinocho. La trampa se te sabe desde cuando tenías ocho. Quieren dar el paso, pero no saben cómo. Soy el maldito jefe de todos los sicarios. Me siento más seguro que los presos millonarios. No soy Pablo Escobar y me quieren en todos los barrios. Yo nunca soporto los malos comentarios. Yo no soy Trujillo, si te pasa te fusilo. Yo sigo seguir cosechando. Ustedes no siembran porque son unos vagos. No es que yo sea vicioso, es que cuando yo prendo un leño me da pa' llenar el cuaderno. No lo vuelvo a amenazar. Se mueren con mi amenaza. No quiero que sus familias lo encuentren en la terraza. Mi verso vale riñones y lo tuyo no vale nada. Quieres saber la razón, lo tuyo vienen de la nada. Un saludo pa' mi pana que voy a dar un consejo. Nada sale de la nada. Yo les Saludo saludos pa' los blancos, saludos pa' los negros. Yo le sigo metiendo, pero con respeto. Saludos pa' los blancos, saludos pa' los negros. La corta que yo tengo, manito, no de juguete. Con una sola rima yo hago que tú te caliente. Tu mamá está llorando que no tiene pa' la renta. Mientras tú estás roncando diciendo que tiene prenda. Quiero pilar si no eres de lo mío, no va a comer de lo mío. Ustedes son palomos, pues manito, no lo soy. Yo tengo 15 baby, a todita yo le doy. Pa' toda la mami chula, yo tengo una caja tú me tienes que avisar, manito para que fial. Hablando de pistolas y no saben disparar. Todos quieren disparar y no la saben sobar. Tengo letra por camiones, tengo pile municiones pa' mandarte pa' la tumba donde a ti te pertenece. La droga que rapeo a ti te deja mareado. Yo soy el Satanás en el infierno y todos los lados. A todos esos chamaquitos los tengo haciendo mandado. Son unos guaremates y se han buscado. Yo soy como una pipa y te dejo un ojo pochado. Yo no quiero enemigos, solo seré millonario. No quiero a lo envidioso, solo puesto pa' lo mío.